прям интенсивно идут. А на сегодняшний день уже проголосовало эм, почти в два раза больше, чем за предыдущие два дня. Э, заместитель, который отвечает за региональную политику, э, мне хотелось бы посмотреть, как процессы происходят на участках, как э, работают КАИБы, как процесс наблюдения идет.